Euskal Herria bilduko emakume feministak, ondarribian bildu gara gaur, gure plan feministaren jarraipena egiteko eta zaintza sistema publiko komunitarioaren bidean martxan ditugun ekimenak aztertzeko. Gure ekideon zaintza eta erakunde bezala jardun parekide bat ezartzeko dugun konpromisoak eraman gintuen plan feminista ezartzera eta honen jarraipena egiteko tarte hartu dugu gaur. Feminismoa praktika politiko bat delako, ...práctica, itz la rietan, auda egiteko modu bat. Eta politikoa, sistema onen, gaineko analizitik, eraldaketa prozesuak marchan jarri y dituena. Frente a las cortinas de humo que han impuesto algunas, que en vez de responder a la interpelación hecha sobre el sistema público de cuidados hecho por el movimiento feminista, han impuesto un debate sobre la posible festividad para el 8 de marzo del año que viene, nosotras, las feministas de Euskal Herria Bildu, creemos en la necesidad de responder al llamado del movimiento feminista. Y a esto tenemos que responderle en común, reconociendo los saberes y trabajando hechos por los diferentes ámbitos y tomando responsabilidad. Y esto es lo que planteamos en la conferencia municipalista, poniendo en el centro de nuestra labor prioritaria el sistema público de cuidados. Euskal Herria Bilduren konferentzia municipalisten aurkeztu den hildo estrategikoetako bat da zaintzarena eta ez da kasualitatea. Egungo egoeraren analizia begirada feministatik egiten dugunean denok bat etortzea behar izan honen azpimarratzearekin. Mugimendu feministak zein guk argi ikusten dugu momentuko behar izan eta lan eremu ezinbestekoa dela zaintzen sistema publikorako norabidea markatzea herrialdeen artean dagoen desarekarekin apurtzea, sektore honetan lan egiten duten emakumen lan baldintzako betzea, etxeko langileen errealitatea mai gaineratzea, familiarizatutako eta eremu pribatuan gordena den ardura feminizatua politizatu eta lan banaketak sexista hau salatzea. Errealitate gordin honen aurrean, gure herriak, dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu behar du. Onela, jardun dugu gobernatzen dugun hainbat udalerrietan, zaintzaren aldeko aldean hitzei, afera elkarlanean heltzen saiatuz, Usurbil, Hernani, Berriozar edo Elorrion adibidez. Es una frase muy manida, la del movimiento feminista de lo personal es político. Y nosotras hoy venimos a decir que el cuidado no es personal, es político. Tenemos un deber como sociedad de dejar sobre, de dejar de dejar sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad de sostener la vida y por eso decimos que es político. Es responsabilidad de las instituciones, de la comunidad, del sistema que se nutre de estos cuidados y de las empresas. Y por eso asumimos la responsabilidad desde el ámbito en el que estamos y nos unimos al llamado de juntarnos entre todas para buscar soluciones integrales frente a esta crisis, frente a la parálisis de algunos, o las cortinas de humo de otras, nosotras damos la cara, estamos aquí y este 8 tomaremos las calles junto al movimiento feminista. Pertsonala politikoa dela esaldi erabilaren aurrean gaur ez da politikoa, barkatu, ez da pertsonala politikoa baizik esan nahi dugu. Zaintzak ez direlako pertsonalak politikoak baizik. Emakumengan utzitako ardura politikoa dela kolektiboa eta gizartearena dela azpimarratu nahi dugu eta horri esker aberastu diren gizon eta enpresena bereziki. Beraz, krisi egoera honi egoki erantzungo dioten erantzun integralak premiazkoak dira, esparru eta maila guztietan eta ezinbestekoa da eremu hau ere horretara aktibatu eta soluzio bide berriak mai gaineratzea bizitzari baldintza duin eta justuetan eusteko apustua egiteko unea da. Horrek, begirada feminista eskatzen du erakundetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Krisiaren azaleratzeak batzuentan, batzuengan eragiten duen paralisiaren aurrean, mugimendu feministarekin bat egiten dugu guk. Diskurtso utxaletatik, elkarlanerako eta sistema publikoaren defentsarako bideak ezarri eta eraikitzeko garaia da. Eta martxoaren sortzian, kaleak hartuko ditugu. Ke kortinen aurrean, bandera moreak airean jarriko ditugu. Denon bizitzak erdigunean. Oian akzioen bezala denok zainduko gaituen herri bat nahi dugu berak zioen bezala, Euskal Herria Bildu egunero lan egiten dugu, denok zainduko gaituen herri bat eraikitzeko. Baina honetarako ere, erramintak falta zaizkigu. Izan ere, gure autogobernu eredu murriztuak ezbaitizkigu eskura jartzen guztiok zaintzeko aukerak. Ez digulako aukera ematen nola zainduak izan nahi dugun, nola antolatuko garen erabakitzeko aukera. Horregatik, urratsak eman behar ditugu subirautzaren bidean. Horregatik, subirautzaren bidean borondateak elkartuz eta sinergiak ehunduz jarraitu behar dugu guztiok desio ditugun helburu hoiek lortu ahal izateko. Gaur goizean hemen bildu garenean, sistema komunitari orantz, zaintza sistema komunitari orantz, erakunde publikoek duten arduran jarri dugu azpimarra. Denon bizitzak erdigunean jarriko dituen erakundeak sortzeko. Bereziki, instituzioen ardura diren erabiltzaile eta zaintzaileen bizi baldintzak duintzeko. Familiaren gain eta eremu pribatuan gorde den ardura, ardura feminizatua izan da eta ardura feminizatu hori politizatu egin behar dugu ala beharrez, eta lan banaketa seksistari amaiera jarri behar diogu. Ego-Euskal Herrian bataz beste, 6.000 eta berreun eurokoa da soldata arrakala edozein lan eta eh, jartzen balin badugu begia, baina sektore feminizatuetan askoz ere sakonagoa da arrakala hori, eta gainditu egin behar dugu. Eta hemen dago Euskal Herria bildu. Hemen dago Euskal Herria bildu mugimendu feministarekin batera eta gainerako herri erakundeekin batera beste gobernantza eredu bat lantzen. Izan ere guretzako gobernatzea oso garrantzitsua baita, baina oso garrantzitsua baita nola gobernatzen dugun. Hemen gaude oinati errenteri, ordizia, hemen gaude azpeitea, usurbileko ordezkariak, araiako ordezkariak, eta guztiak erakusten digute egunero, egunero, herri bat nola gobernatzen den, baino herri bat nola gobernatzen den beste erabatera. Eta hori da guk egiten jarraitu nahi duguna. Horretan jarri nahi dugu azpimarra eta horretan jarraitu nahi dugu lanean. Euskal Herria Bilduk Gipuzkoako foru hauteskundeetarako aurkeztu dituen lau barrutietako zerrendaburuak emakumeak gara. Eta ni oso arronago esti heldu haien itziar ostolaza eta laida begiristainekin bide hau konpartitzeagatik, bide hau elkarrekin egiteko aukera eman didatelako. Oso arronago beraiekin batera urratsak emateko prest gaudelako, lanean etengabe aritzeko prest gaudelako eta eman didaten aukera hau partekatzeko benetan pozgarria zaiten erronka bati aurre egiteko oso oso pozik eta oso oso ilusioz gaindi nagoela aipatu behar dizuet. Baina posten hau eraberean gaur ona bildu diren gainerako nire kide eta autetxi diren Maria, Eva, Maria, Rocio eta gainerako guztiez. guztiok hartu dugulako konpromiso hau herria eraikitzen jarraitzeko, herri honen alde lanean jarraitzeko eta guztiok elkarlanean egingo dugulako lan hau. Alderdi politikoen borondatea izan behar du hitz egitea, elkartzea, eztabaidatzea eta akordiotara heltzea. Euskal Herria bilduren borondatea zentzu horretan bete-betekoa da eta sakonekoa da eta hildo honi tiraka, datorren maiatzaren hogeita sortzian lehiakide izango ditudan Eider Mendoza eta Miren Etxebesteri gonbitea egin nahi nieke. Eser gaitezen, hitz egin dezagun, tabaiatu dezagun eta adostu dezagun eta atera dezagun leia politikotik emakume eta gizonen arteko politiken artean izan dezakegun ezberdintasuna. Atera dezagun leia politikotik emakumeen eskubideak suntzitzedera datozenen helburua. Atera dezagun leia politikotik kontu hau eta izan gaitezen gai beste modu batzuk eraikitzeko. Alderdi politiko ezberdinak ordezkatzen ditugu. Beraz, tamaina horretan proposamen politiko ezberdinak ditugu. Baita, politika feminista edo berdintasun politikei dagokien ez ere. Baina emakumeak gara eta politikariak gara. Eta zentzu horretan zoru bat konpartitzen dugu. Eta zoru horretatik kanpora utzi behar dugu leia horretan kalte egingo digun guztia. Itze egin dezagun beraz, eserita eta adostasunetara heltzeko bidean nola lortuko dugun emakume eta gizonen arteko soldata arrakala amaitzeko gipuzkoa mailako hitzarmen bat. Herrialdeko sektore produktiboekin eta eragile sozialekin elkarlanean. Eseri gaitezen eta hitz egin dezagun erabat feminizatutako zaintzaren sektoreaz eta bertan diarduten emakumeen lan baldintzak bengoz hobetzeaz, bengoz duintzeaz. Ar gaitezen herrialde mailako itun bat eraikitzen emakumeen eskubideen aldeko Gipuzkoako ituna emakumeen eskubideen aldeko Gipuzkoako ituna emakume eta gizonen presentzia parekidea izan dadin foru administrazioko organo guztietan baina baita Gipuzkoan egoitza fiskala duten enpresa pribatu enpresa pribatuek kudeatutako organoetan ere Arditzagun, herri bezala eta gizarte gisa aurrean dauzkagun erronkei era estrategikoan erantzuteko neurriak gaurdanik oraintzedanik berdintasuna ezpaita leia politikorako berdintasuna gure eskubidea delako berdintasuna justizia delako hace falta Hace falta voluntad política por parte de los partidos políticos y de los representantes y de las representantes políticas para hablar, para debatir y para llegar a consensos. Y la voluntad de Euskal Herria Bildu es clara en este sentido, es total en este sentido. Y quiero aprovechar para seguir ahondando en este camino, realizando una propuesta a las dos candidatas a la Diputación Foral de Guipúzcoa Eider Mendoza y Miren Echeveste. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a debatir y vamos a consensuar y vamos a sacar de la disputa política el tema de la igualdad de hombres y mujeres. En la medida en la que representamos a diferentes partidos, tenemos propuestas y planteamientos políticos diferentes, también en el caso de las políticas de igualdad. Sin embargo, somos mujeres y somos políticas y compartimos un suelo en el que una serie de cuestiones tienen que quedar completamente al margen de la disputa política. Hablemos, hablemos por ejemplo, de conseguir un convenio a nivel territorial para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres en colaboración con los sectores productivos y los agentes sociales del territorio. Sentémonos y hablemos del sector de los cuidados, totalmente feminizado, y de la mejora de condiciones de trabajo de las mujeres que trabajan en el sector de los cuidados. Empecemos a elaborar un pacto de ámbito territorial, un pacto de Guipúzcoa a favor del derecho de las mujeres un pacto de Guipúzcoa a favor del derecho de las mujeres con el fin de lograr una presencia paritaria en todos los, órganos de la Administración foral, pero también en los órganos de gestión de las empresas privadas con domicilio fiscal en Guipúzcoa. Debemos tomar medidas estratégicas para avanzar como pueblo, para avanzar como sociedad, porque la igualdad de derechos no se puede llevar al dela disputa politika, porque es nuestro derecho y es de justicia. Lagunak, herri libre batean, pertsona libreak nahi ditugu. Herri libre bat, herritar libreak dituen herri librea eraikitzen ari gara. Datorren martxoaren sortzian, kaleetan aurkituko gara. Beraz, gora martxoaren sortzia eta gogoratu beti. Gurea, askatasuna da.